大家下午好啊！如果说你在家晚上睡觉睡着睡着睡着，突然晚上被外面这种炸街选手啊，就改过那种排气管的那种，啊车啊，半夜给吵醒了，啊，记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊！因为今天我们要讲的就是如何合法来给你枪啊，买这个消音器。 呃，很多小伙伴会会说啊，就是说这个美国的这个法律啊特别奇怪，比如说这个车啊，你把这个车上的尾气的这个消音器啊给摘了，属于违法行为，对吧？因为特别吵扰民，对不对？啊，同样的，你要是出去打猎啊，在山里面，比如说山山里面打枪啊什么之类的，呃，因为射击运动嘛，对吧？或者打猎，对吧？你有可能会伤及到自己的这个听力，但是呢，这个时候呢，你可能需要这个消音器，然后或者说防止扰到打扰到其他这个爬山的小伙伴啊，或者是。 影响到其他这个住在身边的这些人，啊，但是你发现买这个消音器啊，并没有想象中那么简单，只是说交了钱就完事儿，对吧？啊，今天呢，我就给大家讲讲啊，就这个消音器啊是怎么样一个购买流程。因为这个是这个视频呢，其实是我油管的一个这个会员啊，他这个提出来的。因为之前我一直没有拿到这个自己的这个消音器，呃，我也说有有一些忌惮嘛，万一说这个我的过程中有一些什么。 啊，不正确的这个步骤，然后导致我最后其实没有拿到消音器，然后我拍这样的视频其实不合适。那既然对吧，这个消音器呢，我已经拿到了一段时间了，呃，然后非常好用的一个消音器啊，对吧？这个是那个 Center Circle 的这个 Omega Three 啊，然后非常非常好用的一款呃多口径的消音器，然后也是这个 a u t e r a t e d 当然，如果说你想看这个有关这个消音器的这个视频的话，啊，我后面再专门做一期这个消音器的这个这个视频。呃，今天呢，主要是想给大家讲讲这个消音器啊是怎么买的。首先呢，这个消音器的买的买的地方可以很多。首先呢，就是你可以在网上买，啊，同时呢，你也可以在这个自己附近的这个。 啊，S O T 的这个枪店买，呃，记住啊，普通的这个，你假如说你在网上买的话，假如说你在什么 Gun Broker 之类这种网站上买的话，啊，它一定要寄到有具备这个 S O T 资质的枪店啊，普通的 F F L 是不不接受的，所以说很麻烦，这个一定要大家要注意好，啊，怎么区分有没有这个？ 这个自己的这个常用的枪店有没有 S O T 呢？啊，你可以打电话问，对不对？就是哎，你这个我常常去你这个枪店买东西，但最近我想买消音器，这枪店有没有 S O T 啊？因为我想买消音器，对吧？他会告诉你有或者是没有，对吧？呃，如果说有的话，那你的这个呃购买流程呢，就比如说你在刚 Broker 或者这种这种网站上面买，然后买了买的时候下单的时候呢，那个卖家会要求你的这个 S O T，就是你的枪店把他的这个信息呢，就是电邮给他，然后呢，这个时候他就可以进行。 一番操作了，因为店家和店家之间这个这个 transfer 就属于这个这个转换吧，就是从 A 店送给到 B 店，就是你的自己的枪店，因为这个也是需要走这个呃所谓的这个 ATF 的 NFA 流程的，所以说很麻烦。所以说有一种更简单的办法是什么呢？就是第一，你的枪店如果本身就是 S O T 的话，就是他自己本身自己枪店里就有很多不一样的消音器可以买，你可以在店里直接买，没问题。第二种方式呢，就是说你去像这个。 啊 s e l l e r s h o p 这样的网站，啊，去这样的网站呢，直接购买的话，它这个有一个列表，就是根据你的邮编啊，它知道你邮编，你的邮编附近有哪些是啊 SOT，啊，你在这个网站上买了之后呢，啊，当然这个视频没有任何广告赞助啊，只是说我给大家分享一个这个啊法律上的知识。 然后通过这个，它这个官方网站呢，你可以把你想买的这个消音器，因为很多消音器可能你你自己的店家它没有货，你可以在三联社 shop 这样的网站呢，你去订，订好了之后呢，让它寄给到这个呃你所选的这个 SOT 里边，这个就相对来说简单一些，能省很长的很多的时间啊。然后呃，这是两种方式，就是你选择你自己的消音器。关于这个消音器如何去挑选什么之类，我再单独出视频啊。当然今天是讲这个。 呃，消音器购买合法的购买流程，然后第一，你找到了你的这个合法的购买的这个店家和渠道，对吧？第二个呢，第二步是什么呢？第二步就是因为现在就是从二零二二年开始吧，美国现在就是这个 ATF 啊是可以就是 e form，就是说可以在网上直接提交了，不需要直接去。 去呃当面提交，所以说呢，这个 Sellers Shop 呢，在很多大的这个枪店，它有合作的这个网点，他们呢其实有这个 k e y e s Machine，就是一个这种自动的柜员机啊，就是你可以呃注册一个账号，然后呢把你的个人信息、你的姓名、你的联系方式，包括你的指纹啊，它都可以在这个 k e y e s Machine 上面，就是给你打好录好指纹，这样的话，它在在它自己的系统里呢就有一份存档了，啊，然后呢。 总共加起来，这这个这个机器弄起来差不多是五分钟的时间。然后这个，呃，在这上面注册账号的时候，一定是你常用的这个电邮地址啊。然后呢，后面呢，后面还有一个要注册电邮的是政政府网站，这两个电邮地址一定要是一样的电邮，你不能说哎，A 我注注册的是一二三四五六七 QQ 点 com 对吧？然后呢，B 的这个 ATF 的这个这个官方的这个这个网站的这个账号电邮，我注册的是七八九十一二三。 呃，什么 at 什么什么 m i c n com 对吧？这样就不行，就是尽量保持这个两个 email 地址呢是一致的。然后呢，在这个 KOS 模式上填好个人信息，然后填杂七杂八的东西之后，然后录好指纹啊。然后后面呢，就是需要你在手机端去下载一个这个 Silence Shop 的这个这个一个手机的 app 啊，国内叫 APP 对吧？特别妥，大家不要叫 APP 啊，那玩意叫 app。 呃，下载完这个东西之后呢，然后你可以就是让你的女朋友之一吧，对吧？你那么多女朋友，对吧？你找一个女朋友，让她给你拍张照片，对不对？拍张照片就是那种普通的这种哎证件照，然后呢白色的背景，然后呢衣服呢尽量不要穿白衬衫啊，你可以穿一个什么呃深一深色一点，因为白色背景嘛，就是尽量有一个这个呃对比。呃，戴不戴眼镜呢？这个可以选。如果说你戴眼镜的话，记得照片上眼镜是绝对不能有反光的，就像我这样。 哎，有这种反光是不行的，就是一定要是没有反光的，这样呢就可以。呃，弄好之后呢，你把这些东西都传好了之后，然后这个所谓的这个 seller's shop 呢，他会寄给你，或者是你自己本地的枪店，他会给你要么一，要么就是手写的一个一个表，你要去签字；要么呢，就是比如像我刚刚讲的，在 seller's shop 这种网站上面，他会给你一个这个啊 DocuSign，就是一个自动的这种防伪的签字的一个网站。 然后你在这网站上把核实你的这个所有的信息，哎，是没有任何问题的，你的姓名、你的地址、你的电话、你的这个就是族裔，对吧？像像我这比较混的比较多，对不对？你哪个都要选上，什么 Chinese、Korean、Japanese，对吧？啪啪啪，该选都选上，对吧？选好了之后呢，哎，你这个 DocuSign 签完了，没问题了。下一步就是我想说的，就是 ATF 的这个网站了。然后 ATF 这个网站呢，你要去注册一个。 呃，这个账号，然后这个这个网站的网址啊，就是我可以在这个视频的下方链接，我给大家打上来，就是呃 eforms.dot.atf.dot. 呃 .gov 啊，就是这个它这个官方的这个网站。然后呢，你在这个里面呢，你要去填这个 Form 四，就是 eForm 四这个这个表，这个表呢填起来的也跟其实刚刚讲的这个 k a o s i 模式的这些东西呢是差不多的。 也就是无非就是你的个人信息，你的杂七杂八的杂这些东西，然后重点有什么东西大家需要注意啊？就是填 e-form 的时候呢，就是可能需要你的这个呃，sensor 的这个序列号，make model 啊，就这里啊，看到没？就这些东西，这些东西呢，就是大家要要知道的，因为枪店会其实会提供给你的。然后呢，你去就是注册一个这样的账号，然后呢，你去呃。 就会，他会给你，就是 s e l e s e r Shop 会给你就是一个一个，email 告诉你说，哎，你这个账号注册完了，什么东西都没有任何问题，表单你都填填的没有问题了。呃，有一些信息啊，比如说像这个 Cleo 就 C L E O 啊，就是你当地的这个呃执法机构，这个东西呢，就是我一般在美国，我喜欢填当地的这个 County Sheriff。 像我住在这个是 King County，对吧？然后这个 County Sheriff 的这个 office 地址，包括呃 Sheriff 的这个名字，其实在这个网站上大家都有公布出来的，所以说你也不用担心说，哎，我写写当地的警察局的局长叫什么名字我不知道，啊，对吧？不存在这种情况，因为这东西都是在网上都公开的，所以说这个东西呢，就是大家哎知道一下，就是哎我这东西要要写好。 啊，杂七杂八都弄上。这个东西其实如果说你想申请这个 SBR 就 Short Barrel Rifle 啊，其实这个步骤是差不多的，因为这东西都属于这个 NFA 管制物品嘛。然后就是你把这所有的这个 E f o r 啊，这个如果说填好了之后，就没有什么太大的问题。如果说你英语没问题的话，其实填起来是很容易的，就是需要什么就填什么，需要什么填什么，对吧？你不是什么违法犯罪分子啊，或者有什么呃不正常的这个什么。 呃，felony record 啊之类都是没有什么大问题的，啊，然后这些东西都填完之后呢，其实这个如果说你是在三轮车 shop 也好，或者说你在当地的这个枪店也好，它就会告诉你这个，呃，会有这个 clarify 的这个东西啊，然后呢，你就是，呃，把这个东西呢，就是 ATF 网站填好之后，九十天之内啊，我我记得好像是九十天，还是多少天，反正尽快越快越好吧。然后就是它，因为这网站上会有你的这个指纹的信息，然后它就会帮助你把这个，呃。 就所有的这个这个这个相关的这个你的个人就是在 Kiosk 模式上打指纹的机器上的信息，全部都给你送到这个 ATF 这个网站的这个呃账号里面，然后送给这之后呢，你就大概九十天左右吧，呃，你的这个现在是说是这么说啊，但是往常我在在现在来看的话，可能是要等啊超过九十天，基本上是呃一百二十天左右，有的是一百五十天，当然快的可能一周啊就能下来，当然这东西取决于说现在买的人多不多，其次就是你的这个。 你的这个身份和你的这个这个目前申请的人数多多不多，这个有很大的关系啊。然后这个基本上就是所谓这种比较重要的这个流程，如何去申请这个呃呃所谓的这个 s l e n c e r 然后这个你的 s l e n c e r 你就就是剩下就是等了，等完之后就没有什么什么大问题了。然后呢，这个这是第一部分啊。第二部分我给大家讲讲我我申请的时候是没有 eform 的，我申请当时是怎么申请的呢？ 呃，我是我是不是 individual？我是通过 trust，就是说，呃，自己在美国建立了一个信托，以通过这种方式去，呃，买的这个 silencer。呃，为什么为什么通过这种方式去买啊？我给大家讲讲这个 individual，以个人的方式和以这个信托的方式买有什么区别。首先，以个人的方式买的话，因为这是 NFA 管制物品，所以说如果说你是以个人的方式买，你只能你自己用，不能给其他人用。如果说你用信托的方式去买的话，只要在信托下面的。 呃，人啊，你可以随时加，可以随时减，但是只要在信托里面的这个人，他都是有权利可以使用的。所以，假如说这个对吧，你有个大家族，然后呢，或者你有很多朋友都是玩枪的，我建议你们可以合伙弄一个 trust，这样的话大家可以换着玩，就是不合法呃不违法，对吧？要不然的话，会有很多法律的这个法律的问题。 呃，而且呢，假如说刚刚讲，如果大家族，你想说把这个东西，哎，传承给你儿子，传承给你孙子，可能 trust 也是一个更好的方式。当然，除了这个 individual 就个人和 trust 这个信托，还有一种就是所谓的 corporation，就是所谓这种呃公司这种集团性的性质。当然，那个东西可能是如果说你开枪店，可能需要用用这种方式去去弄。当然了，这种东西比较少见，最常见的还是说 individual 和 trust 这两种啊。啊，当然了，这即使是现在的 e form 也是分 individual 和 trust。 所以说，你可以根据你个人的情况，是选择 individual 还是选择 trust。呃，当然了，如果说你想弄 trust 的话，这个 s e n r y Shop 这个网站呢，它还可以有这种 one shot trust 这种、这种、这种东西啊。你可以说，哎，我就买一个这种所谓的一次性的 trust，然后里面目前就是我的名字。当然，你可以后面可以在这个网站上可以加人、可以减人，对吧？随随便操作。呃，或者说你觉得这太麻烦了，我只是说这买买这东西就我一个人用，我也对吧？单身狗，对吧？ 一个人吃饱全家不饿，那也许对吧？是这个 individual 也适合你，啊，当时我是就是 paper 就是 paper form 不是这个 e form 嘛，然后我是先去了，呃，比较传统的方式，我是去当地的这个 B O 呃 B O A 就是 Bank of America，然后让他因为我是他们的这个大客户嘛，所以让他们给我做了一个 trust，就是我和我的这个哎申像老师对吧？我们两人弄了一个 trust，就是他买一个我买一个，我们可以换着玩儿，然后呢，但是呢这个这个也不不违法，所以说。 呃，是是这么一个流程。关于 trust 的话，呃，因为你要是有，就是一个信托嘛，所以说你要有个什么东西作为信托的这个物件。因为我们当时是纸做的，当然你现在即使即使 form，你这个 trust 的这个如何去 form，就是如何去成立啊，是完全看你个个人，就是你可以在网上去成立，你也可以说在在线下你去 UPS 去这个 Bank America，你可以做一个 trust，都不都没有任何问题。 然后呢，这个 trust 呢，我当时是在这个 Reddit 上面下了一个标准的这个专门买消音器的这个 trust 的一个一个表格，然后呢，把这个表格，当然任何 trust 其实都可以了，只是说这个呢，就是我们是拿了一张一百美元，对吧？是有序列号，当时我口袋里也没有美金有一一百块钱加币，然后把这个钱的这个序列号写上去，这就是我们 trust 建立的这个根本，然后把它哎作为我们这个这个 trust 的这个这个 foundation 吧。 然后做做出了这么一个一个 trust 这么一个文件，然后呢，当然这里面这个 trustee 啊，你可以随时可以加，也随时可以减，对吧？好，这个 trust 就说完了。然后我办完 trust 之后，我当时去的是我本地的枪店，啊，是 w e s c o s Army，就是他们这个 sales 还是挺给力的，就是，呃。 跟人打交道，他们说的东西也非常非常到位，也这个知识也掌握的非常好。然后我说，哎，我就想要 Omega 三十六 M，然后因为它是 Multi Caliber，然后是呃 Full Auto Rated，非常非常好用。然后这是可以可以拆卸的，对吧？你可以说把它这一节拆了，变长变短都可以啊。所以说就是这是为什么我选择这个消音器的一个主要原因。当然这个东西我后面再讲。呃，然后他说没问题，那你想要这个付钱，好，啪卡刷完了，对吧？一千美金刷完了没问题。 他们店里面旁边就有这个 kiosk machine，就是我刚刚说的这个三仁四扣的这个 kiosk machine。交完钱立刻我就去按指按指纹，然后去把这个所有的这个在 kiosk machine 上面把所有的信息全部填完了。这一步也是跟在你网上买和现在 eform 是完全是一模一样的，没有任何区别。然后再往下呢，我就是用这个手机啊去下了这个三 c 四 e 这个 app，哎，然后让我的摄像老师给我拍了一个一个大头贴，对吧？一个一个证件照，在枪店里找了一个白背景，拍完之后上传上去，没有任何问题。 然后下一步就是，呃，我跟很多人就是一在 e 一 form 唯一不不不一样的重大区别的就是，我当时我是要就是有纸质的这个申请表啊，呃，一样样填，一样样写，呃，然后写好了之后是纸质的去去这个呃 file 我的这个这个 form four 四号四号这个表格吧。 然后呢，给 a t f 当然这个也前提也是我要在 a t f 这个官方网站上注册一个我自己的 a t f 的这个账号，然后呢弄完之后，然后纸质的交上去，交完之后，剩下呢就是漫长的等待。我这个等了十五个月才等下来啊，就是等了非常非常久，所以说这个时间点不是特别好，因为就是我买的时候是最后一批 paper form，然后呢，其后面呢就。 这 ATM 网站改成这个 eForm，所以说整个这个系统的交接啊，包括人力的这个分配啊，可能不是特别的平均啊，所以导致我们这最后一批的人可能这个等的时间要比较长。当然，如果说你你也买了，然后你也是最后一批 paper form，然后你现在还在等的话，记得在这个视频下方啊点赞、留言、加关注啊，多谢支持啊。然后等完了之后，然后现在就是如果说 approve 了，这个枪店会给你打电话，呃，就 West Coast Army 给打电话。 就是给哎，你们这个消音器好了下来取吧，呃，很有意思的，就是因为我不是美国公民，没想到吧？因为我不是美国公民，所以说呢，我在拿消音器的时候还要再做一遍跟买枪一样的背景调查。当然这个背景调查很快嘛，我的背景调查好像做了三天还是四天，然后就下来了，批下来，了，然后我就可以。 啊，顺理成章的去买这个这个 silencer 的这个呃，去拿这个 silencer 了。啊，当然同时他会给你一张那个就是 form four 就所谓的这个表格，对吧？上面还贴真的是贴了一张邮票。呃，我在这里因为上面显示了特别多的个人信息，包括什么杂七杂八东西，我就在这里不给大家展示了。大家想搜就能随时能搜到，就是你所谓的花的那个两百块钱那个邮票，呃。 当然，这个邮票什么时候付呢？其实就是说，你在这个 ATF 这个网站上面，就是你这个 eForm 申请到最后几步的时候，他会告诉你，哎，我要去支付这个邮票，交了钱完事儿啊。这个东西非常非常简单，就一一步一步来，没有什么难的。呃，然后这一步一步弄完之后，对吧？然后就拿到了这个消音器。当然，每次我使用这个消音器的时候，我这 eForm。 呃，我建议大家如果有有条件的话，拿手机把这 EFORM 整个拍下来，然后存在存在存在手机里面，这样的话有个电子存档。啊，理论上来讲的话，每次你出去用这个消音器的时候，你随身都要带着那个那个表格，证明你这个东西是合法持有的，对吧？很麻烦，对吧？所以说你想说保护自己的听力，保护身边身边的人不受这个噪音的干扰，你对吧？ <laughs> 非常非常麻烦。当然这个扯远了。然后这个呢，就是我我整个买这个。 呃，消音器这个 paper form 的这个流程，然后呢，因为现在是 eform，所以说我我现在呢也是搞了一套这个新的这个，呃呃，就是 Surefire 的这个 r c two 这个消音器啊，然后我现在也是走了一遍这个 eform 这个流程，然后跟大家讲的一样，我也是在这个 Silence Co 网站上面去买的这个消音器，然后同时让它寄到我本本地的这个枪店。 对吧？就是让他直接寄过来，然后同时呢，这个因为这个文件呢我已经都有了，所以说这个这个我也不用说再去按指纹了，因为指纹他们这个之前已经买过了，对不对？然后已经在 k i o s 上面按过指纹了，他们都有。然后是只是说我我缺一个什么东西，我需要更新的，就我记得是就是呃，就这个照片啊，这个大头贴，它是有过期日期的，就是你要近期再拍一张照片上传到里面，然后呢他就会 approve 了之后再给你做一个 d o c u i g n 然后跟一样啊，就是你哎点确定确定确定，然后您说您说您说，然后签名没问题，然后下一页，然后呢你再去这个 ATF 的这个网站上，把刚刚我说的什么消音器的什么序列号，杂七杂八这东西，两百块钱的这个这个 tax amp，然后这一套流程全部交完之后，然后他就会给你一个这个这个 c e r s i f c e 会给你一个电邮，就是 ready to certify，对吧？你 certify 之后，理论上九十天政府嘛都说不准，对吧？你可能九十天，可能九天，可能。 九百天说不准，然后 approve 了，你就可以去拿你的消音器了。所以说过程上是是是大概这么个流程。呃，当然如果说无论是说你是在这个 chaos machine，就是那个柜员机啊，遇到什么问题，其实因为它是在枪店里面，你问一个枪店的这个雇员，他都会非常热心的帮助你去解决这方面的问题。然后包括像这个 ATF 这个网站，其实上面要填的信息呢也是非常简单的，就是大家按照这个步骤一步一步来，就是大家记住是。 呃，Form Four 就是四号表格，不是一号，不是三号，也不是五号，是四号。Form Four，一 Form Four，把这个表格填完之后，你就没问题了。然后剩下就是三十四号就呃三十四日上就会帮你把这个剩下的事情，呃，全部都搞定。好，说了这么多啊，其实这个呃消音器呢，其实购买感觉听起来好像挺麻烦的，但是其实就是呃要填的表格相对是比较多。 过程呢，其实相对来说可能比较繁琐一点，但没有什么难度啊，只是说要把你的这个基本信息可能要填好几遍，然后呢，唯一可能会要你的这个 Clio 信息，这个东西我刚刚也跟大家讲了，就是在那儿能找到自己 local 的这个 Clio 的这个信息，剩下的就是漫长的等待了，对吧？你等，或者说漫长的等待有两个等待，就是第一等待你零钱够不够买消音器，第二就是能不能等得到这个你从提交到下了这个批审批啊。 教给大家个诀窍，买了消音器你就忘了消音器的存在。突然有一天打电话，哎，你消音器好了？哎，我还有消音器呢，我都忘了这事儿了。我就是这么着的。然后这就是整个这个买消音器的流程。如果说大家有什么任何疑问或者问题的话，大家如果是老观众其实都知道，我都会在这个视频的下方的留言，我都会给都都会做一一回复。所以说你有什么问题在下面留言，我都会回复。 如果说你等不及我在这个视频下方回复的话，如果说你想说跟我一对一交流，哎，我真哎这一步不会，呃，我我我给你截个屏，你帮我看一看怎么回事，没问题，对吧？你这个这个油管，这个这个大会员哎整起来，那 twenty four seven 的这个 t c x support 给你整起来，包括有很多这个非常有意思的这个枪友，呃，然后呢？ 大家也可以说，哎，一起讨论讨论，哎，有什么有意思的东西，什么什么，哎，组织个什么，呃，射击的这个这个 trip 啊，什么之类，非常有意思啊。好，那今天这个给大家讲如何合法的购买，在美国啊购买这个消音器，哎，这个小视频我就给大家做到这里，我们下期视频见，拜拜。 片尾忘了跟大家说啊，假如说以后你想这个申请 SBR，就是申请这个短短管步枪的话啊，呃，如果说你用这个 Silencer Shop 的这个 Kiosk，就是那个指纹机啊，如果你打过指纹的话，你可以在这个它的官方网站上要那个指纹卡，这样的话以后你申请 SBR 或者做其他就是需要指纹的东西啊，你可以直接让他给你邮寄快递过来一个一个指纹卡，非常非常方便。所以说这个片尾个给大家提个醒啊，还挺方便，真的挺方便的。